Ela pode te ter perto dela. Ela pode segurar sua mão. Ela pode te chamar de amor, ela pode tudo que eu não. Ela pode ter o seu sorriso, ela pode sempre te abraçar. Ela pode acordar contigo, ela pode até tentar. Mas eu duvido que um dia te toque com meu toque, com meu toque. Mas eu duvido que dê a de mim. Você pode fugir de você, você pode fingir me esquecer. Eu prometo me manter de fora. Se puder me convencer agora, que seu corpo quer parar, que seu desejo é me beijar. pode te ter perto dela, ela pode segurar sua mão, ela pode te chamar de amor, ela pode tudo que eu não, ela pode ter o seu sorriso, ela pode sempre te abraçar, ela pode acordar contigo, ela pode até tentar. do que eu te dei, do que eu te dei. Você pode continuar assim, você pode se afastar de mim, você pode fugir de você, e você pode fingir me esquecer. Eu prometo me manter de fora, se puder me convencer agora, que seu corpo quer parar seu desejo é me beijar. Você pode continuar assim, você pode se afastar de mim, você pode fugir de você e você pode fingir me esquecer. Eu prometo me manter de fora, se puder me convencer agora. E seu corpo quer parar, e seu desejo é me beijar. medo que um dia te toque com meu toque, com meu toque. Mas eu duvido que dê a metade do que eu te dei, do que eu te dei.